A afirma, despre asta este astăzi. În dicționar este a se manifesta în chip deosebit și mi-aduc aminte când am luat premiul la Mangalia în 2006, după ce am, luat, după ce am terminat facultatea, uh, pur și simplu premiu pentru cea mai bună actriță. Wow, o sală întreagă m-a aplaudat, am simțit că mă afirm. Însă îmi dau seama că a afirma nu este doar a uh, te manifesta în chip deosebit într-o singură zi când iei un premiu, ci cred că fiecare zi este, uh, face parte din acesta a te afirma și să nu uităm asta că în fiecare zi putem lua un premiu. Ceau!